Mukhang malaki na gulo dyan. At naging ano tayo, usap-usapan na yata tayo sa bansa. Ang pangit lang. Hindi dapat yan nangyari. Tama. Meron ako isang ano, conspiracy theory. So, discuss sa inyo. Ah, kasi may ligaw sa history. So, parang nat natrace ko yung ano, kung ano pinagmulan ng lahat ng mga kalokohan nito. No. O, sige. Simula ko na lang sa సరే చాలు Sio si Sal. Hmm. Ha? Nag-aaral sa Spain. Nung tayo sinasakop ng Espanya. Diba? Aba. Kakaiba. Sinasakop na tayo, inaapin na tayo. Doon pa nag-aaral. Nakulasing katangahan yun, di ba? Oh. Tapos, gumawa ng tula. Ang ending, sa harip na pinasabog niya nilang para doon sa ilipilibustrismo, aba, hindi mo pinasabog. Bakit kaya? Tanga lang. Ginagalit yung mga tao, siyempre. Eh, telenovela yun. Eh. Di ba? Ginagalit telenovela nung una eh. Tapos, nagtago sa dapitan. Tumutok na yung gulo. Aba, pumutok na ang gulo. Itinago sa dapitan. Aba, baka sa dapitan. Ay siya nga pala, wala nga palang gera doon. Dito nga lang pala sa atin, sa Calabarzon. Sa Manila lang, di ba? O nga pala. Nag-asawa pa, Irish. Wala nga, dinalayo ko niyang tiya doon. Kasi daw may insat sa mata. Ay Diyos ko naman. Ay sa layo ng biyahe pare ko. Layo, labo. Ang labo. Sandali. At binarin sa luneta. Saan nga ba inilibing pare? Saan inilibing? Walang sagot. Mm-hmm. Tapos, nung namatay na ito si Rizal, dumating ang tropa niya. Ito, si Antonio Luna. Si Antonio Luna, nag-aral din sa Espanya. Eh, siyempre, magkatropa yung dalawa eh. Oh. Namatay pinatay din, pinatay to eh. Santo Nilibing. Pero bago ito namatay pare, siya, mga repa pips, ay nag-iwan ng pera doon sa mga kuwang ko, doon sa isang ano, doon dalaga. It's 4 o'clock. Ano, di ba? Galing no? Kaya pala mayaman sila. Baka naman may iniwa plano. Ha? Siyempre, pwede wala. Galing. O, oh, ito. Ito ba, oh. Nasaan si Libre Plasyo? Oh, puro yan. Bonifacio, Del Pilar, sila po mga bayani. Ang dami-dami. Ang dami-dami bayani. Saan nga ba sila nilibing? Ang natira lang ay ito. Ang kauna-una presidente ng Pilipinas na di umano ay nagpapatay dito. Ba, pero ito, idabot to mga Amerikano. Galing no? Astig no? Ha? Okay. So ito yung history. Ano? Ngayon, Punta na tayo kay Panahon ni Marcos. Idol kayo si Marcos, napakagaling niyan. Baka hindi nyo pa nalalaman. Ano una? Naulong yan. Dahil natalo ang kanyang tatay sa politika. Nung natalo sa politika, ang ginawa niya, yung tatay niya, governor yata, hindi ko maintindihan, basta, ganun. In-sniper yung ano, in-snipe niya yung ano, yung, yung ano, yung tumaros tatay niya. Ang galing, ang layo. Sharpshooter pala yan. Ang galing talaga yan, talino pa. Nakakulong yan. Nung nakulong, siya pa ang ano, naging attorney sa sarili niya. Sa hearing, ba? Parang yun, nangyari, nun lang nangyari na. Parang naiba tayo na. Diba? Ikaw ang preso. Tapos yun, oh, ang labo ah. Ang labo. Eh kung, kung hindi lang ako Sputnik, ay eh, nako, Diyos ko. Mga kausa, kumusta kayo? Sputnik ako. Proud Sputnik ako. Tubong kayo sa buhay ito. Oh, ito ba? ito na, nagsimula na po ang political drama. Okay. Oh, ito. Nasaan yun? Nandiyan na po siya no, si Cory. Pumasok siya noong 1986. Kasi noong 1986 po, doon po nangyari yung People's Power Revolution. Okay. At nung makapasok po siya, no, Nung makapasok po ito si Cory, ito po'y banal. Banal po ito, banal. Pero doon po pumasok ang shabu. Oh, shabu. Oo nga, no? Shabu. Doon nagka-shabu. Ang galing talaga nito. Tignan mo nga to. Galing. Hmm. Tapos, usong bold. Nausong bold noon. Tama, nausong bold. Oh. Puro pa tayo ng balita puro patayan, hindi na na-control. Hindi na po na-control ang media. Mga bata, napapanood na nila. Mga bata, mga bata musmus, pinapanood ng patayan. Sus ko po, anong mangyayari sa buhay? Wala na. Sira na. Okay? Hmm. Ngayon, nagtataka pa ba kayo? Ha? Kayo nasa gobyerno. Kung ba't kami ganito? Iisip naman, mali yata magpatayak pa. Oh. Tayong mga 80s, ang mga 80s at 90s, proud pasaway tayo. Tayo yun eh. Tayo pinaka-astig sa lahat generation. Kasi ang mga pilot natin nung una, ay puro bad boys ang tema. Yan. Robin Padilla. Idol yan, idol. Usta. Si Rudy Fernandez. Jergabal, Isbel. Yan ang mga bando nyo na. Galing no. May ibang pa. May jinggoy pa. Malupit. Oh, tapos puro grupo pa. May group 1, tropahan. May pagpatayan, bakbakan. Tatay Usbigato. Yan po ang lagi ko pinapanood nung bata ako. Kaya lumapit, lumaki ako. Namatang ako sa basag ulo. Oh, salamat po sa inyo mga nakaisip nun. At salamat po sa MTRCB. Mga panahon na yun. Mukhang sinasadya nyo yata yun. Hmm? tataka pa ba kayo? Sasabihin nyo, adik kami. Adik nga kami. Oh, adik. Oh, adik. Sino gawa? Hindi kayo. Di ba kayo gawa? Ah. Yahan. Diyan kayo magaling. Okay, ah. Uh, ah, Mr. President, ako po yung kakampi nyo. Ako po ay fan nyo. Number one pong fan nyo. Okay? Sige po. Samantalang noong unang panahon, ha? Ah. Mga Brad, Si FPJ lang ang bida lagi. Si Ramon Revilla, ang magaling sa agimat. Si FPJ ang panday. At si Erap. Yan ang magaling na artista. Diba? So ano ba laban yan? Ah, isuluhan lang yung mga yan. Sila mga bida yun. Diba? O, oh, syempre. Eh, yung lolo ko nga nun eh. Pag palabas ng panday, bawal na magsalita eh. Oh, di ba? Lab na lab yan. Si Rodolfo yung bida nun. Okay lang. Okay lang. Wala problema. Kaya sila ay ibang sistema ng utak. Iba ka lang, Iba, iba. Gagarin, mga tay. Oh. Ayun, ah, mga stig. Oh, ito na political drama. Hindi ko lang ito. Ito po ay tsuri lamang. Dahil so nabasa po sa history. Okay? Dahil ako po nababahala na. Ba't mo ka ganun? Ito po ang political drama nila. 1986, pumasok si Cory. Ba, lumabas si Idol. Ito magaling eh. Si Marcos. Para ah, si Duterte yan. Oh. Tapos, 2016, si Pinay nakapusto. Huli. Lumabas si Duterte. Napalitan, no? Pumasok. Si Cory, ang Aquino. Tapos, lumabas naman ang magaling na si Marcos. Tapos, lumabas si Pinoy. Pumasok naman ang pinakamalapit nating idol, ang ating bayani. na si President Rodrigo Duterte. Ngayon, ba, parang gate lang ah. 30 years ago. After 30 years, ang pagitan, 30 years ang pagitan, eksakto. Parang may pattern. Diba? Labo, no? Galing, no? Hindi ko alam ano. Ngayon, ito. Hmm. Salamat naman. Ako po'y nagpapasalamat at mo matatapos na. Natapos na din. Salamat po, Sir Duterte. Sana po hindi na maputol yan. O, ngayon, Baka sabihin naman ng ating mga nasa politiko, ay bias ako. Ako po nung walang balak mong politika, Diyos ko. Magulo po yan, at saka madumi. Dahil pagka po ako nakaposisyon, sa nakikita ko, ito yung tsorya, po, tsorya lang po ito. Ako po naman tayo po yung nasa bansang demokratiko. Kapag po ako nakapisto, sa itaas, eh, masamang tao, at meron po natin lang mga ilan na mabubuting tao sa baba, pero mas majority po mga masasama, ay eh, sa tingin ko po alam niyo na mangyari. Ano? Peperma ka o papatay ko kayo. Parang ganun po mangyari, di ba? Ayoko sa kanila, kaya kaya kong pretty. Eh. Yung po etyorya lang ha. Wala po tayo ano. Mm-hmm. Okay naman po. Baka sabihin nyo, bias ako, no? Ito. Ano po naman ang problema natin mga Pilipino? Mm. Tayo mga, yung po mga, no? Pasitabi na po. Mga kaibigan ko, GP driver, hindi na po lahat, ano? Mga bus driver, mga driver ako naman. O ito, at huwag may bumabatok din ang minsan-minsan. Oh, ito. Jeepney driver. Oh. 50 cents. Ana ah, sige, sa gasolina. Magrireklamo na. Nagwewel ka pa. Nagno noise barrage pa. Oh my God, sabi ba? Samantala kada pihit naman, hihigop na. Oh, yan. Isa. Mga pedestrian lane. Oh, tigas pa ng ulo, hindi pa dali. Bawal umihi dito, doon pa rin iihi. Bangketa. Tindahan sa bangketa. Diyos ko naman, oh. Oh. Ang usok ng truck. Alam na nga, no? emission nga, oh, emission testing, oh. Di ba? Tapos, mga lumang units. Dapat yan, eh, ano, Mr. President, sanapin mo na paraan, ano. At yung po tema ng ating edukasyon. Yung tema po ng edukasyon, napaka, parang hindi po yata maganda. Ano, dahil po ako nag-aaral po ako, eh. hindi po ako nag-aaral eh. Tinamado ako eh. Hmm. Pero awa ng Panginoon po eh. Ay, sa tingin ko po naman ay nasa ice lang ako. Mm, diba? Salamat po sa mga teacher natin dyan. Maraming po salamat sa inyo. Napakalaking utang loob po namin sa inyo. Empower, empowerment po sa mga babae. Alam niyo po po sa Taiwan, sa Korea, doon po ang mga babae, mga babae, mga nanay, sila po ay nag, nagpapatakbo ng mga ng mga ano, ng mga bus, nagpapat, nagpapatakbo ng mga bulldozer, nagpapatakbo ng mga payloader, nagpapatakbo ng mga ng mga bako. Hmm. Kasi Puro push button naman yan at puro cambio. Parang, parang joystick lang sa PlayStation, di ba? Pwede. Sana nga naman, galing. At ngayon po, sana po naman eh, ano, tayo po naman eh, ano, huwag na po tayo mag-away-away. Ano, simulan po natin sa sarili. Ayan po, simulan natin sa ating sarili. Tayo po mga tao, tayo po sa totoo lamang, ay nagdidesisyon ng sarili natin. Siguro na mabilang tao, alam natin ng ano. Hindi natin kailangan pa ang mga batas ng Diyos. Alam natin ng mga ano. Ako pa sa buhay ko, dalawa lang po tinitingnan ko. Masama at mabuti lang. Pagka po ay gumawa ng masama, maniwala kayo sa akin, nakahanda na ang inyong paliwanag para mailusot nyo yun. Di ba? Palusutin eh. Okay nagsalita kayo masama, okay nagdisunod kayo. Nakahanda na paliwanag ninyo para lang makalusot kayo. Pakaramihan sa tao. Pero pag kayo gumawa ng maganda, lahat ay matutuwa sa inyo. Dadami ang inyong kaibigan, marami titiwala. O eh, pumili na kayo? Dahil ako ay nakapili na. No. Ngayon po ito. Tayo po ay eh, ano, lahat ng ating mga desisyon sa buhay, ay yun po yung desisyon natin. Kahit po ini binulong sa atin natin mga kaibigan, pinayon tayo, o ano. At the end of the day, tayo pa rin ang nag-desisyon. Ngayon po, kung papalpak ang buhay natin, ano po, eh hindi po natin niya pwede isisi sa ating mga magulang, sa ating gobyerno, sa kalikasan, at sa presidente ng Pilipinas. Oh, ako po, ang akin pong ina ay Bisaya. Bilyamor po ang aking apelido sa ina. Ang aking pong tatay ay Tagalog. Katapang po ang apelido ko. Sa Tagalog. Bilyamor Katapang. Oh, ngayon po ito. Ako po siguro may walang pinapanigan dito, di ba? At uh, ah, kumari nga po lahat tayo magkasundo. Ano, kami pong mga nag-abro dito, ano. Eh, dito, problema sa ating mga, Pilip, mga Pilipino kasi chismis tayo, chismisan, chismis. Chismis dito, chismis doon. Ingit dito, ingit doon. Kahit dito sa ibang bansa, ganyan dito. Ako nga po, tumira ako sa, tumitira ako sa bahay na, ano, na natirahan lamang, ano, yung, ano, yung, ako lang ang, ano, kami, ang kwarto Pilipino. Yung iba, ibang lahi na kasi hindi sila kikialam. Ba't kaya ganyan tayo, no?